Powiedz nam, w jakim kierunku i na jakim poziomie obecnie się kształcisz? E, obecnie studiuję zarządzanie ze specjalnością profesjonalny menadżer e, i jestem już na piątym roku studiów. A w jakim sektorze chciałabyś pracować po zakończeniu edukacji i w jakim zawodzie? E, chciałabym pracować w sektorze hotelarskim albo turystycznym, w restauracji albo na recepcji w hotelu. Czy w okresie kształcenia zdobyłaś jakieś doświadczenie zawodowe? E, tak, odbywałam praktyki w czasie studiów e, w biurze turystycznym oraz w hotelu. W jakiej formie uzyskiwałaś informacje i porady zawodowe w czasie kształcenia? E, w liceum brałam udział w zajęciach doradztwa zawodowego razem ze swoją grupą. Czy korzystałeś z testów lub innych materiałów pomocniczych, aby określić swoje własne talenty i zainteresowania? E, nie, nigdy nie korzystałam z żadnych dodatkowych testów. Szacunkowo, jak wiele godzin doradztwa zawodowego otrzymałaś i jak dokładnie miałeś okazję analizować swoje predyspozycje zawodowe? E, zajęcia, w których brałam udział, odbywały się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w czasie tygodnia przez jeden semestr e, i były to zajęcia takie ogólne dla całej grupy. A czy uważasz, że porady zawodowe, które otrzymałaś, przygotowały Cię do znalezienia pracy? E, nie, ponieważ miały zbyt ogólny charakter e, i nie dostarczały żadnych e, konkretnych umiejętności ani mhm. Czy uważasz, że powinnaś otrzymać większe wsparcie odnośnie decydowania o przyszłej karierze w okresie Twojej edukacji? Tak, myślę, że szkolenia powinny być bardziej indywidualne, i bardziej nastawione na przekazywanie różnych umiejętności i wiedzy. A czy masz jasno określone cele zawodowe oraz plan, jak je zrealizować? E, mam cele, ale nie są jeszcze tak bardzo jasno określone. A czy wiesz, jaki rodzaj umiejętności jest wymagany w zawodzie, w którym chciałabyś się realizować po ukończeniu edukacji? E, przede wszystkim e, umiejętności interpersonalne, umie, e, umiejętności językowe i inne. Czy uważasz, że posiadasz wystarczającą wiedzę na temat zapotrzebowania i wymagań rynku pracy oraz perspektyw związanych z miejscem pracy? E, myślę, że nie, e, ponieważ e, zajęcia, w których uczestniczyłam, nie, dostarczają, nie dostarczyły informacji dotyczących rynku pracy, tylko takich ogólnych. Mhm. A jakie według Ciebie są trzy najważniejsze cechy osobowości młodego człowieka? E, przede wszystkim otwartość i chęć e, nauki i poznawania nowych rzeczy, cierpliwość i wytrwałość. A trzy umiejętności techniczne, które powinien posiadać e, każdy młody człowiek? Myślę, że bardzo ważna jest umiejętność obsługi komputera i, i innych urządzeń właśnie technicznych. Co Twoim zdaniem powinno najbardziej zachować człowieka na początku kariery zawodowej? Myślę, że znowu chęć nauki i może dążenie do, do realizacji swoich celów, wytrwałość. A czy czujesz się przygotowana do podjęcia pracy po ukończeniu edukacji? Eee, nie. A możesz określić, y, jakich umiejętności albo doświadczenia Ci brakuje? Myślę, że właśnie przede wszystkim doświadczenia i umiejętności praktycznych związanych z, z kierunkiem.